Semoga suaranya lebih keras dibanding kemarin anjir. Ah yes, bisa balik lagi. <laughs> Ngomong-ngomong ini apa ya raw film? Ke foto studio dulu ya nggak? Belum gue jawab radionya. <gasps> oh, oh, oh, oh. Cek cek cek cek cek cek. Udah gue ternyata. <laughs> Kemana nih? Ini iya, masih hidup. Yang gue tembak. <gasps> Alamak. kurma pasti autis anjing? Kemana nih? sekarang kaki gua kena. Mati lah gue. Eh, ya. nggak masih hidup. Berkah, berkah, Sini aja lah. Bodoh. Ah gua kejebak kalau gua lewat tewas lah gua anjir pada sana apa please Leon please jangan ngedesah Leon pergi lu bego pergi lu buta oh wait eh uh, woi nggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak bermaksud santai bro <laughs> Baru jalan dikit Astaga uh, Bisa gue belok kiri dikit nggak? Alamak Ya kan bisa lihat sini ya, aduh gue lupa Sip cuci hiding place apa tuh first converse ya di seberang kalau bisa di situ oh <laughs> ya udah jatuh <laughs> oh ya lihat oh hmm eh, ada orang oh ini dia apa ini flame tower oh di mana flame towernya hehehe, <laughs> Jalan. Iya bener-bener ini ada dua foto deh. Eh bener Apa gue beli ke sana? Gue cek dulu bentar. Gue gak lupa. Bukan bukan di sini ternyata. Ini ada bendera Amerika sini. Apa office pertama? Office yang di tempat liker pertama situ. Iya, yeah, coba aja gue cek. Kok dua bisa di situ coba? Di sini kayaknya nih. Iya ada bendera Amerika. Uh. Apa nih? Cara ya, bukanya gimana? Red dot tag bukan yang point T1. Jadi ya <laughs> nggak spesial juga sih. fokus gue anjir gue nggak mau ulang please please please please please eh uh, uh, kayaknya gue balik lagi <laughs> oh gak gue balik lagi ntar aja lah dulu ke sininya kesananya kita sini lagi oh oh my god This is getting worse. Oh, gue kesini. Gue nggak tahu kalau naik. Di bro itu gue rasa itu usus bro. <laughs> ah, tidur. ya gue harus nembak deh kebakar anjing diulang dan kali ini gua keliling dulu bentar sedikit aja sebentar gua keliling sini dulu bentar Yeah! Kasihan tanamannya, Cuk. Ayo, ha ha ha Ini gue ngerasa kejegat atau gimana? Sip. Anjir. Ya nggak sih gue dielus balik lagi koma buat masalah dulu sebelum beraksi kan? Syarap, gue balik lagi. <laughs> ah, balik ke atas dengan damai. Baru apa-apa gue udah cautious anjir. Ntar gue jadi tekan listrik dulu bentar. Oi, lu di mana? Almost there, Ada. Almost there. Bentar dulu ya. Ada, I'm coming. Nah, kenapa gue disiapin blue heart? Eh, jangan. Apa itu anjir? Uh, bertanda bagus, bertanda buruk. Au au au au au au au. Eh, au Au au au au. Kebakar gua. Siapa itu Birkin? Aduh, loncat aja mikir. jadi itu bisa nyerbu dia oh ini ada red herbal gue nggak tahu gue gak gue gak ngeliat maksudnya green herbal sorry hehe kang coli harus pakai kontainer ya aduh gue sandwich aduh aduh aduh, aduh, aduh belum belum belum ini lu anjir Ya, kan. eh masuk gue au ini sini sini sini langsung KO oh, kalau gue nggak ambil emergency item. Masih kuat. Let's hope that's the last of them. Ya, <laughs> ya, gue hitung-hitung semoga itu yang terakhir. <laughs> Haha, fix flame tower lebih penting dari magnum ya. Ada. Getting worried there for a sec. Hold on. Watch your step. Cable car will take us down to Nest. Mm-mm. My wristband's our ticket to ride. Nice. Where'd nice. you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Oi, oi. Ketekan, Cuk. Sorry, ketekan. Biasa, protektif. Bentar, apa kalau gua ini gua nggak bisa balik ke atas lagi? This may be a one-way ride, so be prepared, Leon. Oh shit. Atau sayang kunci-kunci yang gua nggak pakai. Oh ya kan gua udah save. <laughs> Abis lawan bos gua lupa anjir. Ya adalah gas second aja. Sekarang apa?